Hello dan Assalamualaikum bersama saya Sofwan kembali semula di dalam satu jam preview Alright, hari ni kita akan preview game ni pula Game yang bertajuk uh, Food Shop Simulator Aku tak tahulah apa tajuk game ni Aku tak ingat tajuk dia apa tapi uh, Dia game macam food truck lah, okay ada kat sini Fast Food Shop Right, tajuk dia kita tak berbual masa sebab kan aku ada sejam je So marilah kita preview Oh game ni boleh main multiplayer juga Interesting So aku setting semua medium dulu Alright kita tak nak enable multiplayer So let's try main game ni Fast food shop Welcome to fast food shop Your job is to make pizza for customer as they order Alamak Uh, customer will start coming to your shop soon You can order different type of pizza You can check the board of the kitchen wall timer alright preparing board to make the order pizza put the pizza in the oven to quick alright you need to package the cooked pizza using the card box deliver the pizza to customer if the pizza match the order will pay money if not he will shop angry use the dough maker to make dough from flour flour flour sekali kau alat sebab apa use the pc to upgrade the shop 10 fails and you are out alamak 10 fails and you are out kau biar betul apa ni? Apa tu? Tomato. Oh god. Apa ni? Tomato chili pizza. Alright. Let's try. Okay. Kita nak ambil. Uh, okay, nice. Aku agak tak faham sebenarnya. Nak ambil apa eh? Oh, let's make... Oh, okay. Oh, so kena tunggu dua lah. Alright. Kita nak ambil. Aku nak ambil. Allah, dah sedih lah. What? Hello? Aku tak tahu macam mana nak ambil item. Tak faham. Tu 14. Okay, macam mana aku nak ambil? E. Alright, aku tak tahu macam mana nak ambil item pack. Aku tak tahu. Alright PC so kita ada upgrade Okay Okay eh, mari kita tengok control dia okay Alright maybe kita kena keluar balik And then kita tengok control dia Alright option uh, Ya yeah, game ni tak ada control Mata baik Okay aku suka gila Sebab tak ada control jadi kita tak tahu Macam mana nak ambil item Alright Okay Pizza in the oven. Okay, let's go. Alright, let's let's try again. Let's try again. Cepat nak ambil barang ni. Tak faham lah. Aku tak tahu nak ambil left click ke? Right click ke? Marilah kita figure out bersama-sama. Bake pizza. Okay, ada orang baru sampai So nak ambil okay, ya, Aku tekan semua button yang ada How To take Okay aku nak ambil order Okay Ah, uh, Ya yeah, Ah, uh, Macam mana weh So tepung letak sini Jadi dough lah kan Of course kan But Macam mana cara aku nak prepare Oh keluarkan aku daripada tempat ni Oh okay boleh Alright Okay maybe aku kena upgrade Okay ni kot Oh Aku kena beli Kitchen board Baru aku boleh ni There we go Oh my god Okay Finally Dia tak dia tak pernah ajar pun guys Alright setelah 5 minit aku berjaya so, Marilah kita mula mulakan uh, kita punya perniagaan pizza kita right uh, <laughs> mulakan perniagaan pizza kita okay so let's go we got this so, kita buat lagi uh, seberapa banyak dough yang kita boleh buat mana order aku dah order So apa kita boleh upgrade lagi? Install air conditioner, auto unload, order flower, semua okay So dia nak uh, pepperoni, chili dan juga bawang. Aku tak tahulah. Right. Pepperoni, tomato. Kot. Right. Berapa? Dah. Nah. Pizza need to be cooked. Okay. Salami, chili, onion, pizza. Oh god. Salami, chili, onion, pizza kan dia? Salami, cili, onion mana onion? Onion tak ada. Ah. Oh, pack the pizza first. Pack, pack, pack. How to pack? Okay. What? No. Macam nak buang, macam nak buang, macam nak buang, macam nak buang. Macam nak buang, macam nak buang, macam nak buang. Oh, okay. Sekejap. Onion, Adakah aku missing? Aku tak nampak. Okay, onion ada cili, salami. Oh, okay. Alright. So, betul lah. Salami, cili, onion. Okay, lagi satu. Lagi satu. Kita try lagi sekali. Okay, kita try. Alright, kita takkan fail kali ni. Okay, kali ni kita takkan fail. Kita terus ambil order dia apa je. Alright, onion, cili. Okay, later. Kenapa kenapa topping dia waktu kita buat tu macam sikit tapi bila kita masak tu eh, dalam gambar ni macam banyak. Kan? Entahlah. Alright. There you go. Nah. There you go. Yes guys. Kita berjaya dapat eh, customer kita yang pertama. So aku plan nak beli uh, air conditioner dulu. Alright supaya customer ataupun bagi customer lagi ramai itu juga kan bagus juga so game ni dia macam uh, kita nak cap dapatkan high score lah eh maksudnya markah paling tinggi lah eh itu je lah alright ok kita kena tambah customer kita kena tambah customer sebab tu murah tambah customer ni RM25 alright come on come on come on what you want Ah, salami onion. Salami onion, okay. Come on, come on. Come on. So game dia simple je lah. Tak adalah macam apa uh, banyak benda nak buat pun. Tapi tak ada masalah. Simple tak simple kita kena menangkan juga. Okay, dua sama sekarang ni. Right, aku dua senyum. Dua menangis So game ni dia tak ada explain apa-apa uh, Macam kita kena buat apa Nasibiklah aku Menggunakan power of uh, Apa ni Gaming aku uh, So aku tahulah So kita boleh upgrade lagi eh Marketing aku rasa dua kali marketing cukup kot Auto unload Oh ini bagus juga bawah ni Alright uh, Kita cuba Ya kita kena tambah customer So dia laju sikit Alright Dapat duit Bila laju dapat duit Banyak sikit Kita dapat ni Alright Dua orang ke Alamak uh, ah, ci, Tomato chili Tomato Chili Eh ni bukan tomato No Clear Tomato chili There you go Yang eh, tomato uh, Chili Tomato chili onion Tomato salami sebenarnya Okay Alah kena tunggulah pula Alamak Mana Tomato oh, Alamak tak sempat ni Tomato Salami Onion Bukan Aku tak sempat ni ah, Aku tak sempat Sorry bro So aku kena beli oven baru ke apa ni Tak sempat ni Additional oven Yup Ya aku kena prepare satu-satu lah Tak bolehlah prepare dua sekali Sebab Aku tak tahu apa, apa function dia Dia buat dua ni ya. Untuk apa bukan kita boleh simpan pun pizza hmm. Eh kalau kita boleh simpan untuk masak okey ke Masalah tak boleh So ya What can we do Kita perlukan dua oven sebelum kita upgrade dua customer Ni apa benda tomato je ni What the fuck Tomato je Tak pernah dibuat orang Alright so apa kita kena upgrade dulu Kita nak upgrade uh, oven baru lah Oven baru okay Itu yang paling penting Alright nak apa uh, Bulat itu saja Tomato saja Oi. Itu bukan pepperoni guys Itu Salami okay tomato atas ni Selalu tulis kat atas So ni salami Salami pepperoni lah kan Alright Jangan jangan double stack okay? Jangan datang dua kat dua terus Datang sesatu okay, Senang sikit kerja aku Nah Dia macam pelik lah Sebab dia satu je salami Very very Weird eh Agak menakutkan eh, satu salami Tak apa Kita mungkin akan menang round ni ah, Sebab kita ada banyak lagi masa No worry Right Aku nak kan uh, tambah satu lagi oven. Alright, so uh, chili, onion, tomato. Tomato, onion, chili. Alright. Come on. Oven tu pun aku nak upgrade juga tapi sebelum tu kita tambah oven lah, So that kita tak adalah terkejar-kejar eh, nak buat dua order. Sebab skor sekarang 5-3. Alright, kalau dia kata kalau 10 10 habis kita kalau 10 Yang tak suka Habis lah maksudnya kan uh, ah, Kita kalah Alright so yup Bagus bagus Asyik baik dia, dia beli tomato je Bagus Okay lah nak ambil upgrade more customer uh, Tapi kita kena dapatkan Apa ni ya, Aku tak tahu apa, kenapa kita nak ada kitchen board banyak Ya, aku tak tahu kenapa sebab kita bukan boleh simpan pun pizza kan. Ya, pelik-pelik. Kenapa bang? Cili salami. Cili salami. There you go. So kita nak order apa-apa ke? Ah, uh, tahulah. Tak ada kita kena order salami onion chili. Alright. Salami onion chili. Alright. There you go. Boleh tutup kedai tak? Aku tak tahu order tu datang macam mana. Belakang ke? Sini ke? Okay, maybe. Okay. Uh, tomato chili onion. Uh, tomato chili onion. Sabar ya. Ya, order tu datang macam mana? Oh, dah bunyi horn. Okey. Oh, ada bunyi horn. Ha. Huh. Ada bunyi kereta pula. Alamak, banyak je customer. Sabar. Uh, onion, salami, chili. Onion. Salami, chili. Alright. Tomato tak ada. Biar dimasak dulu. Aku pergi ambil uh, order lu Okay What Dia terus campur Oh dia terus Okay So tak perlulah auto order macam tak perlulah kot Sebab aku boleh manage kan Sebab lori tu dekat je Tak jauh pun So yep There you go Sikit lagi Sikit lagi kita akan dapat uh, Oven lagi extra And then kita akan upgrade All oven maybe Ataupun tambah air conditioner Faster delivery Less time for good to be delivered Oh okay Faster delivery tu lah sekali lah kot 10 3 guys Aku dah berjaya dapat 10 uh, ah, Onion chili Right onion chili okay. Aku kena order tomato Tapi rasanya tomato orang tak order sangat So yeah Tak perlu pun So far so good game dia uh, Chill lah juga Alright uh, Tak adalah macam No Oh my god aku salah order Ah, Aku kena ingat siapa yang aku ni kan Oh my god right. Aku kena ingat customer mana Maybe aku boleh order tomato yep. Dia bagi tahu berapa saat 30 saat Okay Oh no Aku kena hafal siapa Dia orang tak beratur betul-betul tau Okay aku kena tahu Belah mana dia orang beratur Maybe belah kanan Maybe belah kiri Kan Dia beratur macam mana Aku salah bagi tadi guys Aku sedih Aku sedih Aku sedih Aku tahu tak aku sedih Right um, Onion salami chili Right Onion salami chili Okay Sekejap let go So ini jacket coklat Uh, onion salami cili juga Sekejap, dua oven bantu. Okay, so belah kanan dulu, okay. Settlekan belah kanan dulu. Lepas tu baru settlekan belah kiri, alright. Come on. Come on, alright. There you go, terima kasih Abang FIB. Alright, apa-apa progress kita seterusnya? Kita akan beli... Uh, no, kita nak upgrade semua oven supaya laju. Alright, 200 maksudnya. Kita boleh je promote customer lagi Tapi rasanya dua customer cukup kot Tapi boleh je nak go lagi kan Ya yeah, More customer More money kan Yang cepat sikit kita upgrade Ya yeah, tengoklah macam mana Alright Tomato dengan onion Aku hampir-hampir tak nampak onion tu uh, Tapi sekarang aku dah nampak Alright Sebab dia bila dia double stack tu Macam problem sikit lah Bila ada dua customer kan Contohnya macam ni Ya yeah. uh, Alright So onion salami Onion salami Okay Maybe kita boleh upgrade Tapi rasanya macam senang dapat duit Jadi Macam tak perlu kot Okay Sekejap Tomato ni dah sampai Wah oh, aku dah tekan Right kenapa tak ada to kenapa tak ada tomato tu kosong je we order pizza there you go do we want more customer yeah i guess more customer should be good and more customer bagus kita nak kumpul 200 untuk upgrade oven oven laju kita GG lah so mari kita order tepung sikit okay let's go ah uh, chili tomato chili tomato go kita kita guna kiri kanan lah okey maksudnya uh, apa belah kiri oh god ya okay, abang t-shirt okey ah uh, ni kan okey right dah tadi dah ada masalah sikit tapi tak apa kita dah start kena multitasking nampaknya Alright, kita hantar kita punya ni So chili onion salami. Ah uh, chili onion salami. Alright. Alright, so far so good. Aku rasa tiga customer dah cukup kot untuk tampung kita. <laughs> Okay kot. Macam kalau tambah lagi customer boleh. Tapi macam bahaya je. Sebab game ni dia more to high score. Right. Okay, tomato biasa. Dia lebih kepada high score Jadi kalau korang nak push Macam Nanti kita akan push nanti lah Ujung-ujung kita akan uh, Unlock banyak lagi customer lah Tapi dua oven tu tiga customer tu dah cantik lah kan Kenapa nak banyak lagi kan Alright uh, So ya yeah, Ini nah Chili Onion Tomato Yo, More customer More customer 200 200 Aku nak naik Nak lajukan Haa uh, aku punya apa oven alright tak tahu lah boleh dia macam boleh upgrade sampai infinite tau macam game ni memang takkan habis ya ceritanya game takkan habis sebab dia untuk challenge kau Right, so chili, salami, onion. Chili, okay. Right. Aku tak boleh lah dengan dia punya font tu aku keliru uh, so chili tomato eh dah kan come on come on okay go sikit lagi sikit lagi <clears throat> kita akan dapat kita punya oven laju sikit lagi Itulah dia So chili salami onion Mungkin aku hafal bentuk je kot ya Alright <laughs> stock semua okey ke? Uh, salami Chili dengan onion kena order Alright Nah There we go uh, ah, Okay lain-lain tu semua okey. Alright Doh pun okay kan okay, Doh ni kena saya buat sebenarnya <laughs> Masalahnya aku lupa Alright uh, Salami kosong saja uh, ah, Chili, tomato, onion Eh kiri yang belah sana Eh Yang salah pula uh. Ini yang biasa punya awak dan awak yang tomato onion chili right there you go <laughs> dia punya visual memang mengelirukan saya ya visualnya memang penipu But, okay so ni apa chili uh, okay. tomato tak ada semua kecuali tomato alright Buat lagi, buat lagi, buat lagi, buat lagi doh, buat lagi. Alright, sikit lagi, sikit lagi 200. Aku nak cuba rasa semua upgrade. Okay, itu je. Alright. Then aku dah uh, cukup. Aku dah puas hati. Tapi macam biasalah, satu jam preview kita akan main game ni satu jam. So korang akan tengok uncut aku lost ke ataupun aku tak tahu macam tadi lah kan. Aku tak tahu nak buat apa. Uh. So semua Alright. Dan ini uh, kecuali onion. Okay, macam tu kan Okay Hai Come on come on Okay ni semua Kuali onion Okay Tomato okay tak Semua okay okay Buat doh Buat doh jangan lupa Eh tak tak Aku terkejut juga Tak ada upgrade untuk buat doh Okay satu lagi customer Dan kita akan dapat Oven laju Onion tomato Oven laju incoming. Ya, nampak macam overwhelm kan. Banyak banyak menu macam kita kelang kabut lah. Tapi sebenarnya tak ada pun. Okay je. Alright. Here we go. More upgrade. Oven laju lagi. Upgrade all oven. So kita boleh upgrade. Uh, apa? Onion dengan salami. Kita boleh upgrade unlimited lah. Selaju yang boleh. Ah, kita nak upgrade laju mana pun boleh. Gantilah. Terpulang. Oh, memang laju sangat ni. Right. Ah, so ini saja. Okay, eh, kalau kita upgrade lagi satu oven Maksudnya kita upgrade bukan lagi satu oven Kita upgrade oven lagi laju Aku rasa aku boleh serve extra lagi kot Ya yeah. So game ni akan jadi bila dah masuk ujung-ujung uh, ah, Macam kau nak high score lah kan dia akan jadi laju gila eh. Kan? Uh, so tomato, cili onion. Right. So, sekarang kita nak kumpul untuk tambah aircon. Lepas tu aku cakap aku nak semua upgrade kan. Ha. Uh, try semua upgrade. So cili, salami. Okay. Nak try semua upgrade. Lepas tu kita dah puas hatilah nah, Sebab aku tak tahu berapa banyak yang aku boleh tunjuk dalam masa sejam ni Rasanya Banyak jugalah ha, okay. <laughs> Banyak jugalah Alright, Kita upgrade aircon So aircon function dia untuk bagi dia uh, Lagi lama lah Kau order tomato je eh Kau bayangkan satu oven dah boleh cover dua customer eh Laju sangat Satu oven So aku boleh upgrade customer kalau aku nak Kalau aku nak try hard Dan itulah yang aku akan buat Alright kita akan order semua right uh, ah, onion dengan salami right tapi kita kena laju lah nasib baik kotak tak payah order right dan cili dengan onion right dia dah start kena main laju lah uh, sebab aku dah masuk macam pertengahan game kan eh? onion dengan ni ha, Dah start kena main macam kau tak payah tengok order dah <laughs> Right, tapi kalau order dia senang tak apa Dan duit pun akan masuk dengan lebih cepat Right, aku akan buat sengaja kalah Sebab aku nak tahu apa jadi kalau kalah Pasti dia akan keluar high score je lah aku. Right, uh, ah, Tak ada apa-apa yang pelik lah tapi kita nak try semua upgrade dulu okay, ya, Aku dah beli tu Aku dah beli tu Aku tak beli lagi ni So oven Okay fast delivery Kita tinggal fast delivery je Tak pernah beli Okay ya. fast delivery je tak pernah beli Lepas tu kita dah dapat semua upgrade And kita boleh beli upgrade tu infinite lah uh, Semua eh Go Mato aku tak tahu kenapa dia buat tempat prep ni banyak. Tak tahu kenapa. Macam tak ada function. Macam ya aku boleh beli auto unload, unload eh, auto unload. Auto unload. Right, auto unload. Dan last kali kita tinggal nak beli faster delivery je lah. Ya. Yeah. Pilihannya. Dan faster delivery pun kita boleh upgrade sampai infinite. Hmm. So memang game ni akan jadi try hard gila lah <laughs> Ujung-ujung kan Okay ya? Oh ni Ah uh, semua Right kasih Masalah dia orang bayar sama je tau ke Okay Ke kalau Yelah bayar macam sama je so, Tak ada beza je Alright Tomato kosong lah, yang order tomato kosong ni Alright Okay tinggal fast delivery ya 200 Okay Nah Okay stock semua okay tak? Okay semua stock okay Oh aircon Kita tak beli aircon lagi Betul Lupa pasal aircon onion dengan salami. Ya, kita kena beli aircon dulu eh. Jap. Aircon 150. Alright. Wah, banyaknya customer. Kita setelkan ni dulu. Uh, sama juga onion salami. Awak uh, onion cili. Onion salami, onion cili. Oh salah Tego Kita boleh beli aircon sekarang Beli Tego mana aircon Tak nampak pun <laughs> Tak sempat busy busy busy Tak sempat tengok aircon Ada aircon tak? Tak nampak Probably ada kot Aku tak nampak Aku dah House tour jap Ah, nah, tak ada apa-apa. Interesting. Okay. Tak apa, kita boleh kita boleh fail 6 customer tak ada masalah lah. Ah, so pepperoni kosong. Salami sebenarnya. Salami dengan pepperoni sama je lah kan. Oh. dua tak ada. Mampus. Oh. Oh, this is bad. apa kau nak? uh, onion dengan ni. Okay. Alright, aku dah termes up. So, ini tomato onion. Alright. Tapi tak ada masalah guys. Benda boleh boleh di diatur. So, ini onion. Nah. Ha? Huh? Alright. So, ini... Yup, selamat nampak ni. So, ini semua... Buat lagi, buat lagi. So, aku kena order flour maybe... Salami, I don't know. Okay. Order, order, order, order. Order, order, order. Sila, sila, sila. Ah. Ha. Okay. Tadi aku just nak check kat luar je, komod lah. Tomato cili. Ah, kita dah kena start order semua dah. Yap, sebab kita dah dah habis. Dan habis stok. Black tomato Bukan ada orang tu ambil ke? Ya ada buka ada orang tu ambil ke? Ada orang tu ambil kan? Ya ada ada orang tu ambil Senang kerja aku Haa uh, ni apa? So Alright Semua Ya yeah. So what now? Kita dah beli semua uh, Faster delivery last eh Kita dah beli Lepas tu Ya Kita dah boleh upgrade full Ni apa ni lah Ni lah Right So Chili onion No salami Alright So aku boleh upgrade New kitchen No no uh, Marketing Oven Oven satu cukup kot Tak perlu kot Dua cukup kot Ya yeah, oh, Aku tak ada dough Aku tak ada dough Oh no aku tak ada dough Aku lupa pasal dough tomato ini oh tomato dengan onion okey tomato aku rasa kan kalau aku nak main macam ni je kot aku tak nak tambah dah kau tengok betapa busy ni right busy tu tak no gila busy macam ni Ya tak boleh tu Sebab dia game ni boleh multiplayer Sebab tu lah Dia buat design tu macam untuk main dua orang kan Macam ni pun dah kira busy dah Ahem <clears throat> Onion chili Alright Enam puluh eh Kita cuba dapatkan 100 Sebelum sejam Alright Kita cuba dapatkan 100. Okay semua Dah customer pun non stop ni Alright Matu Okay come on come on come on Okay Nak order ke? Ah uh, okay good Alright Okay tomato onion okay, Apa lagi aku boleh upgrade ni? Ah uh, okay aku nak fast delivery yep Dia 200 Okay faster delivery Incoming Okay aku dah Dah unlock semua dah uh, So sekarang ni aku just kena uh, Tomato onion Aku just kena Lajukan je Supaya aku kalah huh. And eh, Supaya aku kalah hai guys Right Okay go Okay, cili dengan onion. Aku boleh order more tomato. Aku nak order semua boleh tak? Kalau order semua berapa? 30, 36, 45, 50. Okay, kalau 50 order semua. Aku boleh order semua. So, cili dengan onion. Try order semua kita tengok berapa lama. Berapa lama dia nak sampai. Oh laju juga, ah Lepas tu ada orang ambil pula tu Memang laju lah Onion uh, Pepperoni Dan juga onion pepperoni juga Here go Dia orang pun tunggu pun lama Dia agak OP Aku rasa Aircon agak OP lah Aircon bagi orang bersabar kan Okay, road to 100 customer. Let's go. Road to 100 customer. Tambah aircon lagi lah. Aku nak tengok sejauh mana dia. dia sekarang ni dia tunggu dalam 50 saat. Uh, so, chili dengan ni. Lepas tu kita tengok uh, berapa lama. Lepas tambah lagi satu aircon. Aircon dah lah mahal. 100 setengah kan. Ya. Tapi paling mahal fast delivery lah. Okay. Onion Rony. Apa je? Onion pepperoni. Ya macam mana kalau ada ramai-ramai customer ni tak boleh handle lah. Kalau seorang. Ya tambah lagi satu ekor nanti kita tambah customer. Alright tambah customer lagi. Oven dah tak perlu dah Oven macam okey lah Sebab rasa kepala otak aku ni boleh dua je ha, Kalau ada tiga oven Aku probably tak ingat kot And then aku pun Just nak buat preview sejam je And Right Kenapa nak Kenapa nak Tak menyusahkan <laughs> Eh salah Dia nak ni dengan onion Oh god aku salah buat Yap ni salah ni Tolonglah Okay semua Salah buat bazi Bazi duit Bazi semua Alright Yang hantar ni lu nah, Yang ni pun aku dah rasa Macam banyak benda dah Aku nak kena buat ni Mana ha. Alright, so Kita boleh beli aircon Kut eh, Kenapa tak boleh Oh sekali je aircon hmm, Penipu punya game Alright aircon sekali je so uh, yeah that's something right Ani nak, Ani tak nak, okay So kalau aircon Hmm Tak tahulah, aku tak tahu apa perasaan dia Okay ya. Ah, uh, tomato biasa dan cili dengan onion Lama doh dah tak ada Oh oh Oh oh Doh dah tak ada Come on Sebab sekali dia buat dua tau So semua kecuali pepperoni Okay 81 customer We got this Ya oven Oven rasa boleh handle lagi uh, Oh bawah pun dah tak boleh beli dah Sekali je uh, Kita kita okay. Kita order Item baru uh, Kita order Stock baru Lepas tu kita upgrade ni Customer Okay let's go Ni apa uh, Tomato dengan cili uh, tomato dengan dengan pepperoni. Habislah aku, habislah aku ni, habislah. Habislah, habislah guys. Ya. Yeah. Habislah aku, habislah aku. Customer banyak ni, habislah aku. Habislah aku, I'm done. I'm done. I cannot. I cannot. Okay, eh, tomato saja. Kenapa dia orang? Awak nak apa? Ah, uh, cili dengan ni, okay. Boleh upgrade apa lagi? Kitchen board, ah, uh, additional oven. Ah, uh, boleh lah. Alright. Ni apa? Okay, tomato kosong. Aku tak tahu kenapa aku beli additional oven tapi uh, it works, alright. <laughs> so, yep. Okay, buat, buat, buat lagi. Buat lagi tepung. Nanti kita akan full upgrade. Eh. Kita akan full upgrade. Okay. Sabar. Okay. Right. Tomato. And then tomato onion. Right. Ni apa? Tomato. Tomato onion. Then uh, tomato chili. Right. Kita beli stok baru lagi. Chili onion. Okay, datang lagi. Lepas tu uh, chili onion pep. Cili onion, cili onion, cili onion, cili onion, cili onion. Ah. Right. Ha. Okay, aku nak gagal dah. Tapi aku still boleh handle lagi. Right. Ah, uh, cili onion tomato. Right. Kalau aku boleh... Oh, semua. No, tak ada. No. Aku rasa throw off lah dengan dough. Oh Boleh tak auto do? Boleh tak? Di tomato Di onion Pep tak ada Ambil aku, ambil aku Okay, tak apa Selamat lagi uh, Onion, chili Ya, aku asyik lupa pasal do lah Dang Onion, chili semua Onion cili, onion cili, onion cili. Okay. Tomato, onion, cili. Okay, semua. There you go. Alright, apa lagi? Oven extra. Kenapa? Untuk apa? Why? Yeah? Kenapa? Macam tak berbaloi je. Tak perlu oven extra. Tiga pun dah laju. Oven tu dah laju kan? So, more people. More. Okay, to max. Alright, ni full customer guys. Full customer. Ya. Yeah. Okay, uh, chili pep. Right. Full customer, full full full full. Full customer. Full customer. Okay, aku dah fully upgrade. Okay. Okay, pep, pep. Ni apa? Okay, pepperoni satu. Siapa yang paling rendah? Okay, awak. Okay, lepas tu awak nak... Uh, dah, dah, dah, dah, tomato biasa. Okay. Okay, pep lagi. Uh, tomato cili, onion cili. Alright. Tomato cili, onion cili. Aku tak tahu, aku main letak je. Alright, tomato kosong what? Onion cili, Alright. Okay, ni bukan tomato cili. Thank you. <laughs> I'm done. So, semua dengan semua dengan uh, bawang salami. Tomato cili. Mana tomato cili? Tak ada dah. Okay, gagal. Ah, semua. Bawang. Alright. Ah, tomato bawang. Okay. Eh. Buat satu, buat satu, buat satu. Tomato bawang, lepas tu ah, bawang cili. Tomato. Alright. Tomato bawang bawang cili ah tomato bawang eh. ah tomato tak boleh dia seorang tak boleh guys gg okey ah tomato bawang oh god come on come on do, doh doh oh ada lagi oven eh Habislah, this is the end. Kau nak apa yang sana? Siapa lagi laju? uh, tomato cili. Boleh boleh boleh tomato bawang. Boleh boleh boleh. Ha uh, ni apa? Ah uh, bawang, cili ni okey. There you go. What what what what what what what? Okay. Um, uh, bawang, cili, tomato. Oh god no Siapa ni Bawang cili Bawang cili Bawang cili okay Bawang cili Bawang cili okay uh, ah, Tomato cili okay Yang mana yang mampu je okay Yang mana yang mampu je Right Yang tu pepperoni biasa Yang tu cili dengan pepperoni Oh god aku tak ada dough Aku tak ada dough Ni apa? Pepperoni biasa. Pepperoni cili. Lepas tu bawang cili. Alright. do do do doh. Okay, eh, boleh tutup tak kedai? Boleh tutup. Boleh tutup kedai tak? Pepperoni cili. Ah, siapa nak pepperoni cili? Dah belah dah. Tidak. Bawang cili. Bawang cili. Ah, bawang salami Oh god, duh tak ada, duh tak ada Bawang cili, bawang cili lah No! Okay, I'm done Right Taba. Okay Koroni biasa Semua Okay, eh, pepperoni biasa, pepperoni biasa, pepperoni biasa awak. Semua, lepas tu bawang dengan ni, okay? Ni semua. Right, 120 customer, let's go. Tomato, bawang, cili. Okay, bawang. Okay, ambil. Ambil, ambil, ambil, ambil. Tomato, bawang. Oh my god. Do, do, do, do, do uh, bawang cili, bawang cili aku dah tak bercakap dah ni guys. Ah uh, macam mana? Oh. Bawang cili. Ah uh, okey, tak ada salah dah tu. Salah dah. Tak ada siapa dah. Oh tomato. Oh god. Ah okey tak apa, tak apa, tak apa. Go go go go. Ah uh, tomato, cili, bawang. Bye. Bye. Okay. Good job. Okay, tu dah habis. Uh, cili bawang. Oh my god, lambatnya lah. Cili bawang tomato. Awak nak apa? Uh, cili salami. Alright. Tomato, cili bawang. Go. Alright. Tomato, cili. Okay. Nah, at least ah, aku dapat tu. Alright. Lepas tu iaitu apa? Ah, uh, tomato bawang. Okay, ambil. Alright. Come on, come on, come on. There you go. Semua. No! Yo! Oh my god Ah, uh, Tomato bawang Tuk-tak, tuk-tak, tuk-tak, tuk semua Yup Nah Alright, mana? Semua Doh! Doh aku kalah sebab doh guys Aku kalah sebab doh Doh, doh Door ni memang tak guna okay Alright So semua-semua okay Semua-semua Semua-semua Semua-semua-semua-semua okay Nah Ah, tapi yang tak semua Bawang Oh my god Lambat sangat buat door ni Door memang tak ada upgrade tu Door patutnya kena ada upgrade Door kena upgrade patutnya 20 saat Pepperoni Pepperoni Okay mampus aku okay. Ya. Pepperoni Pepperoni Aku cuba Aku cuba Aku cuba Aku cuba nak save 10 saat lagi 10 saat lagi Ah No salah Okay GG Okay ni last Bawang dengan Ni Ini last 8 saat Boleh ke Boleh ke Lepas saat Clash Clash No I lost No Alright guys Aku dah cuba yang terbaik 133 Right Oh my god Game ni memang Challenging Dan juga memang try hard Right aku pun dah full upgrade customer dah Memang laju gila Memang kalau dua orang senang sikit lah kot uh, Dan rasanya aku mungkin takkan retry balik Dah nak dekat sejam dah pun cukup lah Alright uh, Jadi overall aku rasa game ni Aku dah tunjuk semua lah kot eh? uh, ah, yeah. Buat pertama kalinya bukan preview ni Ini adalah full game dia Dan ini adalah game yang simple Kalau korang nak cuba kalahkan aku punya high score boleh juga uh, Tapi aku disebabkan tadi mula-mula aku macam lost sikit uh, Tapi at the end aku dapat Pig out juga Ya yeah, best lah game dia Agak try hard di situ uh, Dan kalau kita tekan high score Dah boleh main multiplayer Okay high score aku 133 uh, Korang boleh dapatkan game ni Dekat Steam macam biasa So itu sajalah Untuk hari ni Preview game kita sejam uh, Jumpa next video Jangan lupa untuk like Comment subscribe dan share Macam aku cakap Ini bukan video yang macam Aku edit ke apa Ini more like macam Aku just nak menjalankan tugas aku Untuk Buat preview sejam uh, So kita jumpa lagi Assalamualaikum dan Bye bye